Sí

मसीहा हो मेरी आवाज मेरा साथ तुम मेरे हमदम हो तुम तो मसीहा पथिक मसीहा हो मेरी आवाज मेरा सास तुम मेरे हमदम हो तुम तो मसीहा